ma jirtaa gabadh kugu cusub dhowaan aad isbarateen ama xataa muddo aad istaqaaneen ama aad wada socoteen ma doonaysaa habkii aad ku soo jiidan lahayd ama ay kaaga heli lahayd iyadu haddaba ha ka baqin saaxiib aniga ayaa kaa caawin doonaa kulana wadaagi doonaa habab gabadha aad ku soo xerogelin kartid laakiin ka hor inta aynaan bilaabin waxaan jeclaan lahaa inaan mid ku dhaho marnaba ha u beddelin shakhsiyaddaada ama qofka aad tahay sidaad qof isu jeclaysiiso waayo qofka saxda ahi waa ka kugu jeclaan doonaa kuguna aqbali doonaa qofnimadaada haddaba kuwani waa habab iyo talooyin aad raaci karto si aad gabadha aad ka heshay ku soo jiidato lambar kow saaxiib la noqo iyada waan ogahay uma baahnid in saaxiib ama walaal lagaa dhigto laakiin inaad gabadhaa u noqoto saaxiib dhow waa wax aad u fiican saaxiib u noqo haddana u muuji inaad rabta iyada ha ogaato inaad saaxiibkeed tahay rahaasow iyada saaxiibka fiican ay rabtaana waa kanay aamini karto la kaftami karto wakhtigay rabtana soo wici karto wax kastana u sheegan karto waajib ma aha in intaasoo dhan ay kaa hesho iyadu balse u noqo saaxiibkan ugu fiican ee aad u noqon karto nambar laba weydii su'aalo badan qofta waa wax fudud inaad gabadh su-aal weydiiso balse badankood wiilashu sidaa ma sameeyaan gabdhuhu way jecel yihiin inay maantao dhan hadlaan ta kale aad bay u jecel yihiin inay naftooda ka hadlaan haddii aad iska dhagaysan karto waxay kuu sheegto su-aalana weydiin karto waxaad tahay lama helaankeeda isku day inaad xiisayso wax kastoo ay kuu sheegto waxaad noqon doontaa qofka keliya ee ay jeclaato saddex tus inaad xiise badan u qabto laakiin ha ka daba cararin waxaan ka wadaa adiga oon ka badbadin dareensii inaad aad u jeceshahay tus inay aad kugu weyn tahay haddana shaki ka geli ha isweydiiso sababta aanad wiilasha kale ula midka ahayn ee aanad u dhahaynin waan kaa helay quruxay waan kuu baahanahay ee maxaad leedahay iyo waxyaabaha la midkaa ah oo kale lambar afar weydiisa inay ku caawiso fikrad haddii aad u baahan tahay in lagu siiyo iyada ka bilow oo weydii waxa ay kugula talin lahayd hadday jiraan waxay iyadu jeceshahay ama ku fiican tahay amaba awoodo inay kuu samayso adigu weydii inay kuu samayso ama kuga caawiso tani waxay tusaysaa inaad in badan ku kalsoon tahay fikradda iyo caawinteedana ay muhiim kuu tahay laakiin iska jir inaad weydiisato waxaysan kuu samayn karin adiga ama waxay dhibsan karto haddii kale waxaa kaa lumi doontaa halkii fursad eed haysatay nambar shan ahow qofka aad tahay haddii gabadhan xidhiidh aad la yeelato waxay arki doontaa wanaaggaaga iyo xumaantaadaba marka haddii aad xidhiidhkaaga iyada been kusoo xerogelisay qof aanad ahaynna iska dhigtay wakhti yar kadibba way kaa tegi doontaa haddaba sirta waxay tahay inaad ahaato qofka aad tahay hadday gabadhani tahay tii kugu habboonayd tahayna tii saxda ahayd sida aad tahay ayay kugu qaadan doontaa haddii kalena waxaad heli doontaa mid ayada ka fiican oo qalbigaaga u qalantaa waa intaas muuqaalkeennu maanta waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka faa'iidi doontaan fadlan muuqaalka layg noo saar waxay noo tahay dhiirigelin tan iyo muuqaalkeenna xigana waxaan idinku dhaafay nabadgelyo